mothers striking all day long simply left children in the care of their since the mainly female-run schools and nurseries were closed, fathers were thus forced to take their children with them to work。哎，那的确啊，因为我们刚才讲到说呢，这个 妈妈上街去那个嘛，哈，上街去游行啊，罢工去游行，那只好先生来照顾小孩。那先生可能会想说，哎呀，那就送去这个托婴的地方啦，幼稚园啊什么的啦，哈，学校嘛，是不是哈？好，哎，反正学校有老师帮我当保姆啊。但是问题是呢，学校老师也很多都是女生，是不是啊？所以呢，他说，since。 哎，因为啊，那 since 的话呢，讲的就是一个我们已知的原因。哎，这个我们曾经提过，当你用 since 的时候，你说 since you are here，既然你们都在在这儿啊，所以呢，就是讲一个呃，对于讲话的人来讲啊，或者是对于呢对话的双方来讲呢，已知的原因啊，哈。然后他说呢。 因为呢，the mainly female run run 这边，请同学注意到它是过去分词，啊，就是呢，被经营嘛，哈，就是说由女性来经营的，由女性来这个呃运作哈的这个 schools and nurseries。哎，那 nursery 的话，当然指的就是这个呃所谓的这种幼儿园呐，然后这个托婴的地方这样子。他说这些呢，或者是有时候我们也说幼稚园、托儿所。 他说呢，这些的话 were closed，哎，因为呢，他们都去罢工去了哈。Fathers were thus forced to take their children with them to work。哇，那真的蛮辛苦哈。Some men bought candy and colored pencils in a desperate effort to keep their children entertained。那呃，有些爸爸呢，真的只好各出奇招哈。他要 bought candy and colored pencils，colored pencils 这边指的意思，并不是说只有那个铅笔的外面有颜色咯，而是说那个就是所谓的呃着色用的铅笔。然后我想各位同学呢，小时候或者是现在，说不定都还会用，然后因为有那种专业的 colored pencils，不是吗？哈，好，就是这个着色用的铅笔。 好，那是在什么样的情况之下买这个嘞？是 in a desperate effort，哎，因为他们呢想要呢这个做出这样子的努力啊，哈，非常的这一个呃急迫这样子做出这样子的努力，to keep their children entertained。这个 effort effort 的话呢是要做什么？这个努力就是要 keep their children entertained，要让他们哈 keep 的话这边当然就是有使的，也是有让的意思，让他们的孩子呢能够呢哎。 entertain 呢？你说呢？有被娱乐，就是说有事做的意思，然后不会无聊这样子。哎，那就是说呢，他们在做这样子的努力的这个这个当下的话呢，就是去买的这些东西。那其实常常是，就好像现在其实呢，很多的爸爸妈妈也都会用什么？They just give their they just give their smartphone or they just give their iPad, tablet to their kids in a desperate effort to keep their children entertained。后面可以。 照样这样写哈，哎，的确是我看过了哈，就是在飞机上面，呢，那个小娃娃就狂哭啊，狂吵，结果呢，呃，妈妈的话呢，就是不得已的话，就得要把手机给他玩一下，哎，然后等到他比较好一点的时候呢，他又不想把手机一直给他，他就只好又拿走，然后又给他玩别的玩具，结果小孩又哭了啊，所以呢，其实也很为难呐，哈，好的。 好，那我们往下看，哈。所以呢，他说呢，想要让他们呢一直不会觉得无聊，哎，让他们呢被娱乐有事做。而 while 的话就是而，那就是说同时而呢怎么样？Others，others 的话就是 other men，other fathers offered rewards to their older kids，哎，就给他们这个报酬哈，other offer rewards to their older kids。 要干要干嘛呀？To have them take care of the younger ones。这边的话，我们要留意到这个 have。好，这个 have 的话呢，是所谓的实义动词，也就是呢，让他们哎，好要他们做什么事情啊？哈，have them take care。那既然是实义动词，所以我们就知道后面加什么原形。哈，好，那你说我可不可以用 make？make 的话比较有一点呃上对下的一个意思。哈，那 have 的话呢，比较有平辈。 但是你还是要呃用一番的方法跟说服哈，才能够要他们去做这个事情这样子。哎，OK，因为用 make 的话有点太强制了，呃，好像有点主人对这个呃主人对奴仆，然后或是比较一种上对下啦，非常强制的一种一种说法。那这边的话呢，因为其实他还是用一种比较劝说哈，比较这个呃提供奖励嘛，对不对？哈，我们常常讲说利诱啊，哈，好，哎，诱之以利这样子的方法呢。 让他们来做这个事情，所以我们用 have 是比较合适一点的哦。那还是要请同学注意到，就是后面要用原形，哎，不要加 to 啦，哈，直接说 have them take care of the younger ones。This protest paralyzed the entire nation. Paralyze 这个字的话，请同学千万要注意到，是动词的时候，我们重音是在最前面。Paralyze, paralyze, paralyze。如果你变名词的时候，你才会念 paralysis。OK，好，所以呢，这边一定要。 弄清楚啊，好，因为像这样的字的话，就很容易这个重音就开始颠颠倒倒哈，所以呢，要把它多念几遍。OK，他说呢，This protest paralyzed the entire nation. However, if it had not been for this protest, public opinion would not have changed, and support for gender equality would not have grown. 好，所以我们这边就看到了一个什么假设语气的啊，这个 if 的这种句子。 那这边的话呢，当然因为讲的已经是过去的事情，所以我们这边看到什么？had 加上 pp 有没有？哈，前面的话我们要用 had 加上 pp。If it had not been for，要不是因为 for 的话是指因为了哈，要不是因为呢有这一个抗议的话，public opinion would not have changed。哎，那后面这个当然也是与过去事实相反。 前面呢是讲过去，后面还是在讲过去啊，对不对？哎，就是说那个时候就呢开始改变了，哈，并不是现在才改变。所以呢这边是 would have 加上 P P 好，这个 have 加上 P P 一定要记得这样写，才会是讲过去的事情。如果你只有 have 加上原型，那就是讲现在喽，哈。好，所以呢要分清楚。他说 public opinion would not have changed，然后呢 and support for，哦，这边提醒一下是 support for something。 OK，然后对于什么什么的支持嘛，哈，support for gender equality would not have grown。这边呢也是接续的前面的，与过去事实相反呐，would 加上 have 加上过去分词嘛，哈，那个时候呢，对于这个所谓的两性平权，哈，这种支持度呢就不会呢，在那个时候就不会开始上升了，哈，所以这边全部都在讲过去。哎，那这个 if it had not been for，哈，这个请同学要注意到，哎。 呃，这等于是类似于像一个表达的方式哈。当然，你有比较简单的方法，你可以说什么？But for，but for 的话呢，就不管是现在还是过去事实，然后都可以用 but for，后面就直接加名词。OK，是一个比较省事的一个写法啊。好，但是呢，这个后面你还是要注意到时态哈。One year later, Iceland established the Gender Equality Council，哎，就组成了这样的委员会，and passed the Gender Equality Act。 Banning gender discrimination in the workplace and and in school. Banning 这边等于相当说，他呢等于相当于说，他说 pass the gender equality act and ban，对不对？同时，OK，就是说他通过这个法案的同时呢，就禁止了这个东西呀，哈。好，那所以呢，为了要表示这两者是同时呢，所以呢，这个作者就选择了用。 Banning 而不用 and banned，虽然意思差不很多了啊，但是呢还是有那么一点点的差别，就是呢，只是说，哎，在通过这个法案呢，同时也就是在做这件事情嘛，哈。好，接下来他说，Four years later，an even bigger triumph was achieved。这边的话呢，我们看到，因为我们用的是 a triumph，哦，这样子的一个胜利嘛，哈，an even bigger triumph，这样子的一个胜利呢，那当然是要背。 呃，冰岛的女士们，哈，被冰岛的女性们呢所达成这样子，哈，所以呢，我们要用被动，这个成功、这个胜利的话是被他们所成就、被他们所达成。什么时候呢？When，在这个时候，When Iceland elected the world's first female president of a democratic country。哎，好，这个的话当然就是那时候，呃，新闻也有出来哈，好，不过呢，同学那时候应该还蛮小的啊，所以呢就。 或者还没出生，应该出生了哈。好，哎，就可能不太记得。然后，但是那时候有说，冰岛呢选出了全世界哈民主国家呢民选的哈第一个女性的总统，这样子，哎，那真的是不得了的成就哈。However, despite all the progress the country had made, the fight for gender equality was not yet over. Despite 的话，再跟同学强调一次，哎，尽管虽然，然后后面我们要加什么名词，对不对哈？ 好，那当然，后面呢，这个 all the progress 后面他又用了一个什么？他用用了一个形容词子句，这边等于前面也是省略掉了 that that the country has made 哈，他们呢所做的这个这些所有的这些进步的事情，尽管有这些，他说呢，the fight for gender equality was not yet over。当然，这种事情的话呢，呃，似乎有点像是深入到我们的这个基因里面，或深入到我们的这个呃肌肉跟骨髓里面，哈，好像。 很难改啊！哈，好，哎，甚至有人说呢，好像呢是你脑子里面的一个密码一样了哈。好，比如说你可能看到女生，你就会觉得一定怎样；男生，你就会觉得一定怎样。但是呢，你可能都忘了最原先、最原先你被教养出这种观念的时候，到底是一个什么情况？因为你现在也追不回去。哎，它变成是你的这个身体血肉的一个部分，然后其实有点可怕。 哎，那我们看到，好，所以呢，要持续不断的一直努力，然后，所以他说的，fight for gender equality was not yet over。In 2005, Iceland's pay gap showed that pay gap 的话就是那个薪水，哈，薪水的那个差距。那这边的话，当然基本上也是指男性跟女性，但是不见得一定指男性跟女性了。 比如说像在美国的话，他们也可以指什么？也可以指白人跟黑人之间，然后或者是白人跟其他族裔之间的这样子。OK，好，也是会有一个 pay gap。然后说呢，Iceland's pay gap showed that women were on average on average，当然就是指怎么样？就是呢，平均来讲，women were being paid only six to four point one five percent of what men earned。 好，这边的话呢，你看他用了 were，然后呢，being paid，为什么要用进行式啊？哈，当然就是指说那时候正在发生的事情了哦。好，呃，就是呢，在那个当下的话呢，女性都还一直，哎，这边强调一直了哈。好，哎，都正在发生，一直受到这样子的待遇啊。哈，好，所以他就 were being paid only 这么多这么多。那这边的话，我们要念 six four，呃，sixty four。 然后后面的话你就一个一个念 one five percent 哦这样子念 of what men earned. So on the 30th anniversary of the Women's Day off, women organized another strike and left work at 2 8 p.m. 2 o'clock okay 2 8 p.m. 2 okay 2.08分 the exact time at which they stopped being paid for equal work 这边的话，为什么是 at which 啊？就是呢 at that time 或者是 at the exact time 哈，就是在在那个时候呢，they stopped being paid for equal work。为什么要用 at that time？是跟后面这个句子有关呢哈？还那这个地方的话，其实很多同学常常会搞混，就是说，其实你这个冠带啊哈，不管你是只有冠带，或者是前面呢还有介系词。 之所以会这样写，其实都是跟后面的这个句子有关。你是要去把后面的这个句子变得完整啊，所以呢，你才要去考虑说，到底要不要有接续词，到底你是要用 who 啊，which 啊，什么之类的嘛，对不对哈？好，所以这边的话，相当于是 they s t o p being paid for equal work at that time at the exact time。好，这边的话，请留意到哈，因为呢，每次这个地方都会有人搞得糊里糊涂的哈，然后就没有办法决定说到底。 要不要这个 at？其实跟后面这个句子有关的啦，哈。好，那这边的话，stop being paid。哎，那这边的话，他说他呢停止怎么样？因为呢是要被雇主呢来发给薪水，所以这边被动，好，被动，请各位同学要注意，你不能说 stop paying，因为你如果说 stop paying 的话，变成说这些女性停止付钱，no，他们是停止。 被付给薪资嘛，对不对？哈，好，那是呢，为了什么而被付付钱呢？当然是为了他们的怎么样，同样的工作。哎，我们常常讲说同工就要同酬，但是呢，其实在世界上很多很多地方还没有了哈。好，那甚至于呢，对，像一般来讲的话，在我们这种所谓的公家的，比如说学校啦、公家机关，那当然就是同工就是同酬。但是呢，在民间呢，有时候真的不是这样，然后好，然后再加上女性大部分呢。 呃，得到的职位呢，普遍比男性要来的比较低一点哈，做的是一些比较基层的工作的比较多，所以整体看起来呢，男女的这个收入呢就会有差别。但是这并不是因为女性的能力比较差了哈，而是因为像我们刚才讲的那种深入在我们的脑子基因哈，OK 血肉里面的呢一些想法这样子。哎，好，那所以这边的话说。 为了怎么样？因为呢，同样的工作哈，然后呢，但是他们呢，却在那个时候就已经没有，就已经得不到钱了。两点零八分之后这样子，哎，好，所以他说，In two thousand and sixteen, women in Iceland again finished work early. This time at two thirty-eight p.m. 是不是很酷啊？哈，好，那我们先看到这里，接下来呢，我们再把最后的解决掉。